приводу того, що е, чи потрібні нам Aircraft, я багато разів сказав без, без будь-яких секретів, а можу повторити, нам потрібні, дуже потрібні. Чи будуть вони у нас і чому я вірю, що будуть, я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед показуємо, що за три дні нас не можна захопити, потім нам дають якусь зброю. Після цього ми знов йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Ну, Відбувається по-різному. У нас знов є складний успіх, але тим не менш після цього нам дають відповідну зброю. І тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них я впевнений, нам дадуть літаки. You know, I, I can repeat, repeat this message and I think it will at least will be understandable for, for everybody. We don't attack Putin or Moscow. Uh, we fight on, on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, you know, enough weapon for this. That's why we don't use it any, anywhere. For, for us, That is the deficit. We, we can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. То зрозуміло, що він не спроможний більше продавати інформаційно, вибачте за використання слова продавати, але тим не менш продавати інформаційно своєму суспільству перемоги. Більше перемог у нього ніяких немає. Вони програли цю війну, програли як держава, програли історично, програли повагу, яка у них була, не була. Це не мені судити сьогодні. I've seen the reports. Um, I can't uh, in any way validate them. We simply, we simply don't know. Um, second, I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. So let's see. Uh, we'll see what, uh, what, what the facts are. Um, and it's, it's really hard to comment or speculate.